でてきたぞ Who the fuck are you? Who the fuck are you? I asked you first. I asked you second. But my body, my body. I, I, I, I, I, I. I nearly hit you. You are tearing me apart, Lisa! Tatsumi. KO! Shut your fucking mouth! You are lying. I nearly hit you. Shut the fuck up, you cunt! ダンスしてた辰巳を差し出して手を引いてもらっちゃおうかな。保健先生保健ニュースだ保健先生 置いてきても自力で戻ってきたろうそういえばボスおいくつなんですか私は20代半ばだおそんなに若かったんですか意外すぎる先生 e v 先生 You went full retard, man.